nadie. ඕනේ. අර අයිරක් කියනවා වගේ මං කමුසේ ඉඳ කවදාරි එල්ලුම් ගස් යනවා ලින්කන් අයියා. හරි හරි. උනේ මොකද්ද කියන්කෝ ඇඟේ ලේපුත් දැන් නැතුව. ඒ මං ගන්න කියන තැන. ඒ ගෙදර විසීමට පට්ට වතුර යන සලකන්න. මට විතරක් නේ අපේ ලොකුවට. ලොකුව කිව්වේ අපි තාම. ලොකු මිනිහක් ඈ. බර ඉව මිසින මාටුනාද? මාටුනා කොහෙද හේන්නද ලිංගල් අයියා? වාසනාවන මිසි ගෙදර හිටියද? මොටෝගේ කතන්දරේ බද වෙච්ච ගමම්මා අලිස්සු අලිස්සිල්ල කොම්බියා. සල්ලි නොගෙන? ඈ. ලෙස්සන සල්ලි ගත්තලා පස්සේ ඒනම් ඉතින් මොනවද මචෝ? ආ. <laughs> එතයි ලැජ්ජා ඉරි කිටයි කියලා මේ වගේ වැඩ අපි කරලා තියෙන්නේ. කොළුවක් යනිත් යමු වගේ අපි මේවත් නැත්නම් වල ජීවන්න යනවා නෑනේ ඒ සබාට අපිට සලකන්න වෙනවා මොකද මේ වගේ චුම්බක් ගැන අපි ඔළුවට නිකන්වත් ආවේ නෑනේ මේ වැඩේ හොඳයි මලයෝ අපිට ටිකක් ඈතට ඇරලා ආපහු කරන්න ඈතකට නෙමෙයි කිසි කෙනෙක් හිටියනම් මට මහපාරක් නැතිද 了。